いや鈴木みのらさんよインターコンチベルのおい挑戦させろやさあ長めの挑戦させろのマイクに対して鈴木みのらの返答は椅子 場内からは大真壁コール鈴木を止めに入っているヤングライオンが1人また2人あああああ椅子が破壊されているいやーとばっちりというか流れだ流れ流れ玉がねさあ明確な意思表示いやこれがあまりにも強烈な意思表示とも言えますがタイトルマッチに向けての回答